iman تأتي إسلام بل إيمان بل إيمان لهم صاب أجنان طال بدر عليها من سنين ما دعاني صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله أجونا نقول البرنامة سلاين تاتي أورما أجونا نقول البرنامة سلاين تأتي أورما pada selabbi samporna salayna pamiranna salayna pamiranna salatullah salamullah ala rasulillah صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أدونا أنت pentingnya dalam segala ajunan tidak penting ah, dalam segala bidang tidak ah. salah di utama dalam kapakus di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui yang melalui aplikasi Indo PBT Banyu Giron. terus Banyu Giron atau Gerbang Salam Imo Banyu Giron juga yang melalui 2 meter band 14103 atau juga yang melalui RPO persil 803 Persapa 814 Persuda 8 393 atau juga RPO-RPO lainnya juga yang melalui radio-radio FM al Kairo FM 1, al Kairo FM 2, Permata FM, Stabud FM, Banyugiri FM atau juga FM-FM yang lain juga yang melalui loudspeaker-loudspeaker pengeras-pengeras suara atau juga yang melalui sound sound system sound sound aktif big sound atau yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepoh langkong timin, yang menjadi lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Dan kita bersama aturan kehancaran Fatihah. Kita aturkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sarang setuju keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau. Raja-raja Epon, patra-patra turunan Epon. Keluarga Telum Epon. Para tabi'in. Dan tabi'it tabi'in. Para nabi, para utusan. Para wali. Para wali. Ah, Imam Imam Mujtahidin para ulama para sufiah orang pengarang ilmu-ilmu syar'iyah guru-guru betan guru stejeban guru guru di atas aki bengesepo bengesepo laki maupun bini lapala lapala tetang kepang sejamaah cakan cakan cakan kenalan kenalan merat merat santri santri petan guru stejeban Orang yang sangat baik fokus tak petan guna setajah. Orang yang sangat tolong orang yang sangat pantau tak petan guna setajah. Sematuran, kancaran, kefokusan, kawfi petan guna setajah. Orang yang sangat wasul ke lapantan guna setajah. Orang yang sangat aturan kancaran, kefokusan, benar orang yang sangat baik fokus tak petan guna setajah. pencinta umat Islam laki maupun bini khususnya pemirsa pengajian Banyugiri On sampulah tiga setunya. kita khususkan juga dekat Rif'i almarhum Rif'i bin Kiai Sahlan Pasar Labeng Batu Ampar sampun lah tinggal dunia leras hari Jumat tanggal 15 Jumat al-Ula 1444 Hijriah. Juga Bu Bahriyah. Bucur tengah kampung Mandala. Batu Meramar Pamekasan, Sampola Tiga Dunia, Tangkel, Arya Ahad, Tangkel, Petubelas, Jumadal Ula, 1444 Hijriah. Cukan Ataraki Deka Jatem alias Pak Jusdi Bin Konyal Bucur Tengah, Kampung Mencek, Mandalah. Siapa nak tinggal dunia, hari Kamis tanggal 1444 Hijriah. Jumat Ula. Juga atau raki dekat Sunni alias Bu Bahriyah. Bin Diman, Bucur Tengah, Kampung Pengcerak Mandalah. Sampailah tinggal tunya ada satu tangkal nampak. Malam terakhir satu aja lah. Esok eh, buat ratus satu sen Eh, Lepas tak harap benda belakang kau pun Selamat dari seksan Allah. Tuturang ahli syurga sedengkih. Amatar kengi ridan Allah. Kengi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kengi syafaat pun para ulama. Syafaat pun para awliya, para syuhada, para salihin beraku kepada pengesepuh. Bun malam mater kelaban kenging baraka berkepon saya kesebut malam mater petan kudus teja serang anak potong petan kudus teja. Keluarga petan kudus teja, santri-santri petan kudus teja, jamaah petan kudus teja. Orang-orang yang saya tawasul kelaban petan kudus teja. Rona sengaturan kencaran kepakusan kampung petan kudus teja. Rona sata wasul kalau bantan kudus teja. Rona sekebaik fokus dapatan kudus teja. Malmatar senantiasa mendapatkan keridoan sarang pengampunan ipon Allah swt wa ta'ala. Malmatar keinginan kelampaan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan ipon Allah maunah inayah kifayah riayah wikayah himayah ipon Allah Almater kenginga barokah barokah pon pengajian barokah barokah pon kepakusan barokah barokah pon para ulama para ulia para syuhada para salihin guru pada abang sepuh eh pada nak tambah barokah umur barokah ilmu ni barokah harta na barokah rezeki na barokah abang barokah anak foto na barokah keluarga na barokah santri-santri na barokah jamaah na barokah jamiah na Bermantar yang tambahan taufik dan hidayah Ibn Allah subhanahu wa ta'ala Tertilan jalan Ibn Batatun Allah Ibn Kecemperan-kecemperan kegembiraan, kekompiran, kebungaan, kebungaan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Moga-moga ibu ayah kesusahan, kesusahan lah. Kesempakan, kesempakan lah. Keserebekan, keserebekan lah. Keselekan, keselekan lah. Almantar pokat majar watang kalaban kempang. Perintah putu kangku ya watang. Perintah lelah majaran potang bawa tangan. Muka-muka perencimpan rezeki ni. Oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka pernah husnul khatimah. Yang eh, pernah cang Umar lama taat kalah benda ke Nabi Allah. Lacang Umar yang dia menjunjung tinggi agama Allah. Yang eh, pernah sehat, beres, selamat. Aman dari jajapan, dari musibah, dari pelai, dari bencana, dari malapetaka. petaka selama dia petenang-petenang, selama dia reka dolim, mereka dolim, mereka tengki, orang yang tengki. Telah orang yang telah, pula jalan selanya lah, ganggu, rasa ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinate, kotor ate, peteng ate, kering ate, kering ate, lopan ate, maten ate. daripada kuat iman dan kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di ngodi dalam bar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi agama Allah dan bisa merasaki perjuangan-perjuangan depan para ulama bisa tetia sebab dan tetia jalan kuatah cerjana dan menang Islam dan umat Islam ke depan Mata ditambah ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu seberokah Para terkacir keleban kempang tercapai cita-cita dan sukses usaha. Para terkabul pernyonan-pernyonan. La hadih niat. Wala kulli niatin salihat. وعلى نية القبول وتمام كل سل وليل كل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم يوم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tumal alhamdulillah kita banyak bersyukur dan juga daripada Allah subhanahu wa ta'ala kerana ia paringin kesempatan keangkui memanfaatkan sisa usia, sisa umur ikunaki keangkui apakah tidak daripada Allah kelaban bisa ikunaki dak ke pengajian. Cara pagi nikmat agama. Kerana bekal eka eh, manfaat mulai di itunya. Kantos dek ke akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beri tercukan du malam nah kita kadito apa ngajian mengenai keistimewaan keistimewaan epon salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bahawa keuntungan epon orang asalawat kak dintuh sangat banyak di samping juga keangkui kepentingan-kepentingan akhirat bahkan juga keangkui kepentingan dunia keangkui teka hajat misalnya pun di man salla alayya salatan wahidatan udiyat laku mi'atu hajatin. Siapa-siapa orang yang salawat ke sekalian sekalian dihubungkan kanjeng Nabi, kudiat laku mi'atu hajatin. Maka eh, patekah kangkui orang jira seratus hajat. Seratus kebutuhan. Sebekali patekah Allah Ta'ala, barawakana salawat sekalian. mun salawat jen banyak mungkin kun gareng aliaki salawat sebolo misalnya iki saya bu hajat mun salawat seratus kali iki seratus kali seratus. sebolo ibu hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Atau orang misalnya terlalu ada kefakiran. Ini kita pun kanjeng Nabi, as-salatu alaihi tamfil faqr. As-salawat kesengkok dia mata ada kefakiran. As-salawat kanjeng Nabi mata ada kefakiran. kikuk kangkun mentero tak fakir lah. Tero elang akan fakiran. kislawat pun. Atau ba mitro nyuci na ate. Karena ate panika kotor misalnya. terlalu lebur katunya. Dan kadang orang ridho atas papareng dari ajunan depan Allah tak kona'ah, tak menerima apa adanya. Atau betak sabar, atena. Ah, Atau betak atena ah, tak syukur, atas papareng-papareng saya dari ajunan epon Allah. Atau ate ecapok penyakit hasud. Atau ate penyakit capok penyakit suudzon. Cuba sangkaan kadang lain atau ada penyakit capok, penyakit ucup. Mengak kelakon tibi, capok Capuk engkau, capuk engkau. Atau berarti dia tak ngas teteh. Atau berarti dia tak andik rasa pengetahuan dusan. Ini kenyaman penyakit-penyakit hati ni. atau juga, ah ha, tenda tawakal dekat selain Allah atau ah ha, tenda pernikah tekeun tandik rasa pengani serka orang lain tandik belas kasih sayang ke orang lain berarti ndik penyakit ah ni atau ah ha, tenda pernikah lebih takut ke manusia tempang ben ke Allah atau atin apa dia kata mak dekah atau lanceng arpan atau be oklen lain-lain semacam mah di penyakit-penyakit nanti Ini kemun teroi secek dengan aku inapa ni selawat Montronyo ceneng aku selawat. Montro afresen lah. dari penyakit-penyakit saya sebut selawat. Saya bunda kajik Nabi li kulli syai'in tahar. Setiap setiap setiap setiap dia beda penyutnya ni. Derma mun penyucian na ate. Dari penyakit penyakit na ate. Cara ni kipani kelaban selawat atas kanjeng Nabi. Likulli syai'in taharah wa taharatu qulubil mu'minina minas sad'ih as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara nanya cen aten ah, orang mukmin jadi tatain tatain ate ah, iri as-salawat. Dak gusti kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat malaikat. As-salawat ke kanjeng nabi maka pantan je mula mantak ke abad tibi mun abad aslawat kanjing nabi malaikat aslawat ke abad petong polo salawat dari malaikat-malaikat ni. Man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Sahabat siapa orang yang saya selawat ke ya kanjeng Nabi sekalian. Maka saya eh selawatin serang ajunan epon Allah. Tercukkan saya eh selawatin serang malaikat-malaikat epon Allah. Petong polo salawat. Petong polo salawat dari Allah. Petong polo salawat dari malaikat. Berarti muljah tetinah oleh pandai ke Nabi Adam wa makimu salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terawai ter eh saboratus Kempang umat Muhammad nikah andik kanjing Nabi. Bahkan sanawa sebeni umat kanjing Nabi menabi ampun la salawat. Esa pohra tu sana ban ya Allah Ta'ala. Nabi Musa sahau sampai nak pakun selawat ke kanjing Nabi. Nabi Isa. Mulai dari Nabi Adam. Ini kampuan lebar dia selawat atas kanjing Nabi. Terus ke Nabi-Nabi selain. pada setong orang Bani Israel. Ni muka kitab Taurat. Eh, dalam setong hari. Ternyata ibu buka buka kitab Taurat. Saya turun lagi dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kan di sana kepada asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kak disa beda asma kanjeng Nabi Muhammad maka orang Bani Israel semuka kitab Taurat keseput penika pas asolawat ke kanjing Nabi. Pola asolawat kanjing Nabi ban Allah Ta'ala panika tu sanai sebora. Ya Allah. Ben. Sampun orang panika mati. Dan saya salawat ke kanjing Nabi ni kan. Mati ni kan. Maka bi ajunani pun Allah eh pakon latinin ke Nabi Musa. Wa amara Allah Taala Musa bi ghaslihi was salati alaihi. Allah Taala memerintahkan makonan Nabi Musa kangkui mandiin ben kangkui nyolatin orang panik kesampun orang panik mati. Napa bola na asolawat ke kanjeng Nabi? eh, dalam kitab Al-Mustatraf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Irabuin baginda Nabi by Irabuin Malaikat Jabrail alaihi salatu wasallam. Hei kanjing Nabi Muhammad, ya pun eh, Malaikat Jibril, Jabrail. Abdina semakin kental oleh oleh. Kabar gembira kan ku ya Junen. Kabar gembira kat itu tak pernah diberikan dekat orang-orang sebelum ajunan. Kenapa kat din tu malaikat Jibril? Inna Allah Ta'ala yaqulu lak man salla alayka min ummatika thalath marrat ghafarallahu lahu. Kento cepon hubun Allah Ta'ala pasir apa yang sah salawat dek keajunan di antara umat-umat keajunan. Telu kali saus, esapora eh, tu satu sana. Inka nak kau iman kau qabla ayyak. Umpaman orang yang pandai ke depan mancing. Maca salawat telu kali. Sebelum itu ju, le sepura tu sana. Tak nunggu apa boleh wa in kana qa'idan qabla ayyakum. Umpamana orang yang ke tepan toju tak sampai mancing, eh sebuah orang pun tu sana ban Allah. Langsung eh, waktu kak disajukan kanjing Nabi kento pasanan, asojud syukur dek kajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Asojud syukur. Polan umat apa andik keistimewaan ummat bani ka andik kabar gembira mau salawat telok kali esa eh, tu satu sana mentepan tojuk tak sampai mencing saya sebora mentepan mencing tak sampai tojuk saya sebora ben Allah mentepan mencing jadi eh, sebora tepan mencing orang yang tepan tojuk esa eh, baratu anjuk tojuk Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh dalam setong keterangan beda ulama paneka nyerat hadis asolawat atas kanjeng nabi nyerat hadis sampai salawat ke kanjing Nabi. Jadi, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini. An Rasulullah sallallahu alaihi tak sampai wasallam. Jadi anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi tak sampai wasallam. Maka pas amin per Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kanjing Nabi pasal nani tabuin. Ma tutimus salata alaiya fi kitabik. Baan kita masampurna salawat kasengkok neneng etolis na Baan Be'en sini oleh serah. Ada tak sampai sampurna je anu ni. Salawat. Korang salam kasengkok. Jadi tak sampur jak selawat din bandri. Masya Allah. Walan korang salam. Nulis hadis. Nulis selawat ni. Kitab ni kasi berada salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini kan berada selawat salamnya. Allahumma salli wa sallim. Berada wa sallimah. Jadi Allahumma salli ni ke salawat, wa sallim ni ke salamnya. Orang ada pada orang yang panik mana-mana nyerat selawat tak sampai ke salam. Pahamin pekanjing Nabi, pekanjing Nabi, Etamuin ma tutim salata alayya fi kitabi. Ba'an kita mama ada selawat ke sengkok neneng e ke tapa ba'an e toles na ba'an ruah. Tetapi mulai kan kini ini kebahasanan terus. Setiap selawat kanjing Nabi e terus aki berbeda salam. Setiap asalawat e berbeda salam salam sebab yada atau sebab budi mun sebab yada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan kadang salam sebab budi tak apa apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbubi syafil ilal wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi ha, wa sallim ni kat salam. ni salawat syifa salam yang sebab di budi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilal wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallim sebab di budi Ya Allah, muka-muka ajunan nambah rahmat teka junan epon eh, junjungan abtina gusti abtina kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setetika kasin ajunan se cinta ke ajunan se cintain sareng ajunan seteti berasa penyakit penyakit sebisa ma beres deka semacam macam penyakit ben se bisa melepaskan kesulitan-kesulitan mufarrijil kurub melepaskan kesulitan melepaskan kesusahan-kesusahan wa ala alihi washabi tercukan selawat terakin deka setuju keluarga na kanjing nabi keluarga na kanjing nabi ni kepada habaib na bekasa syarifa al ah, kasa alihi washabi ban sahabat kanjing nabi Teti alihi kada baru sahbihi. Sebab karan lebih muljah keluarga na kanjing Nabi tempang ben sahabat kanjing Nabi. Cak keluarga ben kancah. Mungkin pakun semaan keluarga kanjing Nabi. Selebih semak kan selebih muljah. Jadi wa'ala alihi wa sahbihi. Mencukan atas keluarga kanjeng Nabi, tercukan sahabat kanjeng Nabi. Jadi sahabat kanjeng Nabi itu kan, termasuk generasi paling bagus. Sahabat kanjeng Nabi itu kan, orang yang paling dekat. korselai nah keluarga tibi kanjing nabi korselai na keluarga tibi mun keluarga tibi kanjing nabi ya pakun keluarga na lebih semak kanjing nabi lebih mulja Sahabat yang tembang bentabiin jauh ni kapunan. Tengkian sahabat. Tabiin yang tembang bentabi tabiin. Tengkian tabiin jauh. Napa boleh yang tembang kita tembang ben? Walamak, walamak. Selain. Jauh. Pangkata tabi'in di tempang ban ulama ulama napa boleh ulama manggenan ulama ulama mangkene ke kan benian ben ulama ko nah mun ulama ko nah lakar alim ongku apal Quran apal hadis ngarang kitab sebab ke bisa fatwa ijtihad semacam sama lah. berjuang mungkin kan lai kocak mula mak pokok lai sepenting. Orang yang macam Quran je mula. Tetapi cewu tingkatan apa ni tempeng ben? Orang-orang sekona kona langkong-langkong tempeng ben keluarga baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sahbihi wa alihi. Kan tak sakit entah? Wa ala alihi. Ben sahbihi kan tu mana bi tepat ni waktu solat kan tak norok benten. Tetapi saya norok namun wa alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ah, tak sampai wa ala sahbihi. Sayyidina Muhammad. Wa ala ashabi sayyidina Muhammad tak norok sahabat tak norok Ini waktu solat kita apa ni kan namun wa'ala alihi keluarga dan kanjeng Nabi para habaib habaib para habib habib para syarifah syarifah Dengan selawat tibbul qulub cukan wasallim eh, sebab dibudi cukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah muka-muka ajunan nambah rahmat atas junjungan abdi na kanjing Nabi Muhammad dibil qulubi seteti tampan ate seteti dokter ate seteti obat ate seteti berasa ate wa afiatil abdani wa shifaiha ben semasihat peten ben semasejahtera peten wa nuril absari wa diyaiha ben seteti cahaya ateh, ben seteti terang terang ateh penerang ateh penerang ateh wa qutil arwahi wa ghidaiha ban seteti kekuatna kekuatan epon roh ban seteti makanan epon roh wa ala alihi bancukan selawat kento mata dilimpahkan Jaga setaja keluarga baginda Nabi. Wasabi ban sahabat dengan Nabi. Wasalim ban muka-muka nambah ne selamatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pola mi orang pani kecukan. Banyak tu sana. Eh. Sampai tak kening bitong tu sana. Eh. Pada ben kapun tasek sekalipun. Selawat ke kanjing Nabi. Deki pekali sepura serang ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Eh dalam sebagian hadis etrangaki bahwa neneng i pungkila aras panika tertulis siapa siapa orang sekerong kesengko telepon Allah maka orang maka orang jadikan kenis bensengkok. Mon bada orang sanya tak entah minta ka sengko maka ban sengko pagal every orang jadi ya. Wa man taqarraba ilayya bi salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfaratu lahu dhunubah. Siapa siapa orang yang senyemak ke sengko? Kalau ban asalawat dekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ban sengko ai sapo satu sana walau kanat mitla zabadil bahri walaupun tu sana pani kebenyan pada ben kapon tase Itu berkicukan bahawa tempat-tempat saya mahu saya selawat om, rok om bau na. Seperti kita tak baca selawat, panik baca bau na. ما من مجلس يصلى فيه علي على nabi sallallahu alaihi wasallam, وسلم qamat min huraihatun رائحة Hatta حتى تبلغ عنان السماء Dengan tempat saya di mana tempat jadi solawatin atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nengilah jadi bakal muncul bau rok om sampai dari roh omah depak de atas langit roh omah depak ke atas langit tak kung nang kung malaikat malaikat langit se mencium aroma roh omah selawat pernikah malaikat malaikat nikah pada madhabu dak ke seperengnah hadihi ra'ihatu majlisin sulliya fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anikah ah, saling ngebele sesama malaikat ah. ni kabau na majlis se selawatin atas gusti kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ru'um ke atas langit nanti aki atas mul jenah selawat manabi tepak ka are kemis Allah Subhanahu wa taala ngirimaki malaikat si malaikat ka ento apa catatan kertas cak mulai ki buku ban pulpen gengkun bukun panika dari selakah pulpennya dari emas kangkuina panika kangkuinya teten Pasera orang yang paling banyak macam salawat ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si paling banyak pani kepaya toles kelaban ngangkui les toles emas ben selakah. Jadi buku ni jak mula ngangkui selakah, toles ni ngangkui emas. Orang si berhasil bisa membanyak solawat ke kanjing Nabi. Mohon kuni sekoni entan. Tak langsung sampai etoles kalaban pulpen emas buku selaka pun ten. Tapi mohon sebanyak membanyak solawat. Nek sebekal ngoleh. Sebekal etolesnya mana? Neneng ibuku selakah kalawan ngaku ito lesan pulpen emas Tapa mul jenah orang sema banyak salawat atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kitab Ihya Ulumuddin Imam Hujatul Islam Al-Ghazali kita kan nyerita aki dari Abdul Wahid bin Zaid Cepon Syekh Abdul Wahid kento abdini kento intar ahaji pas eperingin setong orang laki lo orang panik ke ani Mancing salawat, toju asalawat, akuli asalawat, neng-neng asalawat. Tadi tak asalawat, asalawat terus apa ni kan? Manceng asalawat, toju asalawat, akuli asalawat, neng-neng asalawat. Pokon tadi, saya tak asalawat, asalawat melolo. Akhirah, Syekh Abdul Wahid bin Zaid, kento pasanan Mereksanin dek ke orang laki si asalawat meloloh. Eh waktu tojun, eh waktu mancing, eh waktu akulin, eh waktu nendeng asalawat meloloh ni kaya periksanin. Serang si Abdul Wahid bin Zaid. Apa nama Pak Ajunin? Masalawat terosan. Mancing, toju, akulin, neng, asalawat terosan bihan benika. Kenapa mereka nengi? Oh, kak dinto. Abdi ni kak dinto. Saya entar ada ke Mekah apa ni kak. Kula apa dengan ban bapak. Kula. Falan falan man surafna nimtu fi ba'dil manazil. Sing ampun tan gula panik ampun lem mulai. Maka tan gula ni ke pasanan. Tedung dan yang isi tong tempat. Tepat tan gula tedung. Tedung. Ni ke pah berdua orang datang. datang Tuan Kula. Gum. Fakat amatallahu abak. Wasawad wajhak. Cekah. Dan orang laki ini kan. Anak banyak mana? Encan orang saya kemimpi. Cekah, cekah. Bapak sampian ampun lepa mati ban Allah muwanai pecelang ben Allah. Cekah. Dan apa lah ternyata orang kuan sial dan kula Jepun Orang laki ni kasi mengisahkan mimpi ni dekat Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Tetapi dan kula. Paya tengkuh. Muana bapa ternyata orang kuan pas jalan. Fa'idha huwa mayitun aswadul wajhih. Ternyata Bapak Abdi ni kento mati. Kalau ben kebadaan. Muwana celeng. Tadi dan gula nikah. Pah arsa tako e waktu gak dinto. Sosa dan gula panikah. Sosa. Sompek. Sorebek. Selekoh. Todus duduk demah. Mempasaran sampai ketahuan yang lain. di tengah-tengah abdi ni kak dintong rasa kita kok sesah segala macam dan gula ni kepasanan ketondu tedung dan gula Ternyata tenggulatan ketedung aneka pasanan Bada orang segenteng muana. Ngangkui-angkui sehijau-hijau. Ngangkui-angkui hijau-hijau. Lah orang si genteng ni ke pasanan mepiak orang lain sebanyak si, si isa. Nika nika nika kepi. Minggir minggir minggir. Minggir orang. Tenggelam mingkir pas entar ke bapa dan gula nikah. Ini sap muana. Ini sap muana. Pas mata bu. Gum. Fakat bayadallah wajah abik. Orang yang ngusap kento pasalan ajakin abdina. Ngucak mata bu. Fakat bayadallah wajah abik. Cekah. Allah Subhanahu wa taala ampun lama pote dek ke wajana de ke selera na de ke muana baban sambian ternyata itu yang kongkut buh mak pote yang ku je asal celang kok nodusin ternyata apa tu pote akhirnya tanya aki benar ini keman antah bi abi wa ummi ongku tenggul atanya ke ajunan pasero ongku na ajunan kentoh ana muhammad Sengkau Muhammad. Sengkau Muhammad. Pas jaga orang laki yang pernikah. Eh buka. Roro pan kisah. Saya kebaik. Tepto topa majid pernikah. Tengi buka ternyata. Ampun le lah mencorong ongku. Le lah terak potek. Tak jeleng pun. Tak nakuin. Ah, ha, karena ke entom maka Syekh Abdul Wahid bin Zaid kan kak disa dan gula kak din toh. Toju asalawat, mancing asalawat, agra asalawat, akuli asalawat, tak akuli. Neng neng cukan asalawat. Mulain kan ke entom. Sebab Abdi nampun lah tanya dekat kanjeng Nabi kak din toh. Apa napa marakana? bapa abdi ni kak dintoh. Mak pasanan, elengkiin ban Rasulullah, diselamatkan ban Rasulullah. Seasal celeng iyo sapas tetipote. Ternyata ada ibn kanjing Nabi, polana nak bapa dan gula kak dintoh. Bapa abdi ni kak dintoh. sekut macam solawat banyak asolawat dak kau kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kanjeng Nabi tidak dibiarkan eh, dalam keadaan terbengkalai tak ada saya tolong Pada pola keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita akhir dari Said Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah beliau matabu sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul akthiru salata ala nabiyikum fil lailatil gharra wal yaumil azhar lailatil jumu'ati wa yaumil jumu'ati Pula mirang dari ajunan ni pun Nabi ni sampaikan kapi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebu ni kanjing Nabi mabanyati bin kapi. Asolawat kasengko atas nabi nati bin kapi. Pabanya asolawat atas nabi nati bin kapi. Edalem malam si mencorong. Ben edalem are si indah. Napa saya kocak malam si mencorong? Yang kita ni malam Jumat. Kenapa saya kocak are si indah? Are Jumat. Teti are Jumat. Malam Jumat ni kan banyak selawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum tu'radu alayya. Sebab selawat dan kapire, apa tahu ke sengko? Selawat dan kapire, apa tahu ke sengko? Fad fa'ad lakum wa astaghfirullah wa astaghfirullah lakum. Karena selawat dan apa tahu ke sengko maka sengko ada akibat. mentero oleh duk anak kanjing Nabi. Mungkin acak habis kanjing Nabi melarat. Saya sengkun tero duk anak para ulama, para kiai, jumpang acak habis minta doa. Tero duk anak orang soleh, pun lentar ke orang soleh, minta doa, itu aki. Mun ke kanjing Nabi, tak remah. Senang sampun letak acak langsung ke kanjing Nabi, cokop ke laban asolawat, Berarti orang yang panik ampun lah. Cabis ke kanjing Nabi. Sengkau ben kanjing Nabi. Panik itu aki. Kemudian imin eh, tak aki sepura ke Allah. Fina salatakum tu'radu alaiya fa'ad'u lakum. Wastawfirullaha lakum. Tetapi sengkau adu'a kangku itipin kapi. Eh waktu nak ben kapi dia. Salawat ben kapi dia eh. Patau ke sengkau. Tetih sampunlah salawat kita panika elaporaki ke kanjing nabi maka waktu kak disak cukan kanjing nabi adu aki kanjing nabi minta aki sapora ke Allah taala kan kui orang-orang saya mau salawat panika insyaallah orang susah andi urusan Muntro oleh pertolongan di ajunan pun Allah. Musyawarah. Musyawarah. Man hamma bi amrin fasyawara fihi waffaqahu Allah li rusydi amri. Siapa sebuah orang saya menghendaki melakukan suatu pekerjaan musyawarahkan dulu. Mun ampun emosyawara eh, aki maka ben Allah taala bekal eto tua ki dek kekelakuan si paling fokus, si paling tepat, si paling kempang. Setetik keridana Allah. Itu dua ki serang ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada ayu hadith hadithan, fanasiyahu falyusalli alaih. Siapa-siapa orang seteronya reta akin hadis, ternyata pas kelupain, asalawat kada kesengkok terbun kanjing Nabi. Mun orang di kelopain dek ke pengacerna, kelopain tidak ke hadis, kelopain dek ke Al-Quran dan semacam, apa banyak salawat. Maka nama Nabi orang-orang se Ngapa lagi Al-Quran panikah juga imbangin kalau ben salawat. Sopa aja. Eh. Apalan-apalan siampun leka oleh, panikah tak hilang boleh. Malah tetap ingatan epon panika tetap segar. Mumpakun Quran meloloh, tak imbangin kelebihan salawat, takok mi pas kalau pahen. Takok mi kalau pahen. Kalau pahen dek ke apalan Al-Quran, ketika aku mencepat, mencepat, mata napa nyaman lagi, maingat. Dek kebacaan Al-Quran. Ah. Kang kui mencekak dak ke apalan-apalan Al-Quran. Engki ah. imbangin kelaban selawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pengelola pengelola tahfidz Al-Quran selangsung sungai suh eh, dalam apalan Al-Quran, panik biasa nah. Cet biasa. Sambingan malaki salawat dalam ilul khairat kisah. Kata ke Ibrahim, alang, ikentah. Al-Quran ben dalail. Al-Quran dalail. Al-Quran terbuna. Allah dalail ni ke salawat ke kanjing Nabi. Ini ha, kemuntara tak kelopak. Ini ki selawat. Mana biar pula selawat, maka dekik pekal apa eh ingat dari hadis-hadis kadisah. Man arada ayu hadith hadithan fanasiyahu fal yusalli alaiya. Fa inna fi salatihi alaiya khalafan min hadithihi. Wa asa ayu zakirahu. Jadi mon orang ria nyeret nyeritakin hadis pas kalau pain asalawat kasengko sabab tinggal lah asalawat kasengko arodeki hadis de bekal eh pada tang eke eh, nga en artena wasa ayudzakirhu e eh, painga pas ben Allah taala e dalam hadis lain itu baki man an ala nafsi an nisyan wal yukthiris salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam siapa siapa orang sekobeter kelopain de ke olena lah pengajaran olena ilmu kobeter kelopain fal yukthir ala nabi sallallahu as-salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam banyak selawat de ku kestikan jing nabi sallallahu alaihi wasallam mun orang panikah ingatan epon kurang seger kurang kuat banyak selawat ke kanjeng nabi Man khafa ala nafsi nisyan, siapa-siapa orang yang sekubater, uh, ni kata kau kalau pain, fal yuktiri salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya membanyak selawat atas kanjeng nabi muka-muka sahaja separing manfaat fi din wa dunya wal akhir amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القيم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد العظيم قلت هيلت ورسول الله وسيلته أن لها يا إلهنا ولكل قلب عظيم ورج من نبي بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا يا مجيب لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فاقضيها بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها وما يمسك ولا مرسل من بعده والعزيز الحكيم يسر ولا تعسر بدم الخير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا يسر كل عسر يسر علينا كل عسر ولا يسر عسر لنا يسر اللهم يسر لنا للإسراء جنبنا أجر اللهم يسر ولا نكون زمنا ولا تنا وعدنا ولا نعلم ما عدنا ولا تؤثر علينا وارضنا ورضى عنا لنا سبلا السلام صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita terbangki boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. Insyaallah ya Allah kalaban idin ipun Allah muka-muka senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan serang mauna ya ipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.